Saluton, che bon non. Um hodiao mi estas la quinta um la nuon acton uh el hamleto um mi um uh, ancao pri la reteon um mi lernis pri tradukiloj um mi uh lernis uzi git texton um git text estas ilo por uh, traduki uh, computilain um programoin um kai mi usos gene por uh uh mian reteon uh la sekva pasho Estos, um, um, uh, la datum baso, um, mi, uh, cias, um, etan quanton uh, pri uh, MySQL, sed mi jam uh, forgesis la uh, plei granda parto. Um, do mi de nova uh, rel relernos uh, Cio est est, cio por hodio. Gis morgo.